ассалаумағалейкум иә қайырлы кеш қазақ айтады ақпа құлақ айтсаң ағып кетеді құйма құлақ айтсаң құйып алады дейді иә бұл қазақты аздырған орыстар иә жетпіс жыл ділмұхаммед қонаев аздырды отыз жыл назарбаев аздырды иә біз ақпақұлақ болдық қой ә, <coughs> қазақ тәрбиесі орысша болғаннан кейін ә, өзгеріп шыға келдік 90 градус 90 градусқа иә енді қазақты ә, түзеу қиын болады Э, өйткені 70 жыл орыстанып келдік па иә қазір мына жоғарыдағы отқан көкелердің бәрі қазір орыстанып кеткен Назарбай э, назарбаев уже қазақ тілі менсінбей орыс тілі мемлекеттік тіл деп ол анық айтты сонымен мемлекеттік тіл қазір орыс тілі оны жасыратын дымы жоқ қазақ тілі көлеңкеде қалып қалды жетпіс жыл көлеңкеде қалды ә, отыз жыл ағылшын тіл дедік латын тіл дедік орыс тілі дедік сонымен миымыздың бәрі назарбаев шатастырып жіберді да ә, ал енді мәшһүр жүсіп жатқан жер жайлы болсын топырағы торға болсын ол кісінің айтқанының бәрі рас жетпіс жыл кәпір боласың өз тіліңді ұмытасың ә, деген екен ал енді отыз жыл қазақ бірін бірін жейді бірін бірін атады бірін бірін түсінбейді бірін бірін ұқпайды ә, деп мәшһүр жүсіп атам айтып кеткен ал енді бізге мәшһүр жүсіптің енді бірінші айтқаны ол жетпіс жыл кәпірленіп кетеміз деген ә, екінші айтқаны отыз жыл ана тіліңді өзің қорлайсың басқа сенен басқа ешкім қорламайды ана тілің табан асты болады деді аяқтың астында жатады деді міне соның бәрі рас келді отыз жыл біз егемендік алдық деп ә, бас киімізді аспанға лақтырғанменен ә, ешқандай пайда да жоқ ешқандай ана тілі қазір мемлекеттік тіл емес мемлекеттік тіл қазір орыс тілі ә, мына теледидардың өзі қазір қарап отырсаң қазір ә, мына жерде махаббат тұтқыны деп түріктің киносын қазақша жазған ал енді өзіміздің қазақстан деген сөзді латынша жазып қойған ә, енді қазір мына қаланың өзінің ішін аралап жүрсең де біздің ақсуда өткенде мен саған видеосын жібердім ғой лениннің басы толып тұр ол ленин не айтқан ең бірінші қазақты құрту үшін қазақтың ішіне іртке салу керек деген ә, қазақтың ішіне іртке салсаң ә, ленин қазақты әбден не ғой зерттеген ғой Э, қазақты ешкім ала алмаған э, қазақты ешкім э, ешқандай жау да ала алмаған басқа да ала алмаған ал енді ленин соны ұқты дағы мынау іштен шыққан жау жаман деген мақал осы лениннен шыққан ғой ленин не істеді қазақты қазақ айдап салды сонымен қазақтың ішінде бар ғой арамызда жаңағы өз қазағын өзі айдап беріп өз қазағын өзі ататын өз қазағын өзі сататын мына орыс тілді уже тәрбие солай болғаннан кейін уже қазақтар 70 жылдың ішінде орысқа қосылғаннан кейін орыс тілін оқығаннан кейін уже өз әкесін танымайтын болды өз анасын танымайтын болды сөйтіп орыс тілінің сондай күшті құдіреті қазақты қазаққа айдап салды сөйтіп ленин деген мырзаны біз ата қылдық біз анау ата баба арбақтарымыздың бәрін ұмытып кеттік ана абылай ханды төле би әйтеке би қазбек би қорқыт атаны құрманғазы атаны абай атаны бәрін ұмыттық қой сөйттік та жаппай жетпіс жыл біз ленин біздің атамыз саясына жатамыз деп қайдағы қазақтың ішінен шыққан шуар жылан шалды біз көсем деп келдік міне иә ол көсем емес ол бәрін қазақтың бәрін көсеуменен ә, мәңгүрт берген жіберген лелім болатын ал лениннен кейін голошокин келді жылқының бәрін қырып малдың бәрін ә, э, топалаңын тұздай құртып одан кейін мына сталин келді байлардың бәрі ә, э, шетел асып малын бәрін жанның бәрін ә, э, шетел асып кетті соныменен қазақтың ә, шаруасы тынды міне ал енді қазір мынау назарбаевты енді ә, ділмұхаммед қонаевты мынау қазақтың тұқымын құртқан Галашокин ә, мынау ә, сталин деген бар ә, ал енді 1941 жылғы соғыс басталмаса сталин қазақты тұқымын тұздай құртып қазір біз қазақ жоқ болып кетуші едік иә соны әлі күнге дейін біздің қазақтар түсінбей келе жатыр әлі күнге дейін біздің қазақтар тарихты оқымай келе жатыр әлі күнге дейін біздің журналистер жұмсақ сөйлеп келе жатыр иә ана ауылда су жетпейді мына ауылда жол жоқ деген сөздің бәрін қазір ә, мынау ертегі айтады ғой ана балаға ерте ерте ертеде ешкі жүні бөртеде деп баяғы өткен заманда деп біздің қазір журналистер сондай ертегі айтады иә ойбай анау ауылда сөйтіп су жоқ екен ә, мына көлікті қымбатқа сатып жатыр екен ә, ойбай біздің ақша анау пенсияның ақшасының бәрін шетелдік банкке өткізген екен шетелдіктерге берген екен деп міне осындай қай қайдағы болмайтын әңгімен айтады одан кейін біз ұяламыз мына қайырлы таң қазақ елі дегеннің орнына біз таң шолпан дейміз анау аспандағы шолпанды қазақ өзін өзі бауыздап өз өзін тұншықтырып қазақ екенін ұмытып таң шолпан деген хабар бар міне сонда мағына қайда десеші сонда бір қазақ қазір соның мағынасын не екенін білмейді сұрамайды міне біздің солда айтып жүрген ұлттық арна деген жоқ ана тілі қазақтың ол орыс тілі оны бәріміз мойындауымыз керек ә, оны бәріміз қуана қарсы алуымыз керек міне қайырлы таң деп айта алмаған сөзді қазақ елі деген сөзді айта алмаған мынау намысшыл бол намысты қолдан берме деген сөзді айта алмаған қазақтар ә, патриот болып кетті міне ә, сөзді көрдіңіз бе мынау патриот бол дейді айналайын ау патриот дегенді былай ақырын ақылға сап қарасаң ә, ешқандай мағынасы жоқ мынау орыстардың қазір шығып жатқан патриот деген машинасы бізді орыстар машинаға теңеп қойды әне біз қазір қандай ә, өмірде өмір сүріп жатырмыз қазір қазақ қазақты қазір ә, түсінбейді қазақ егер де ана тілінде тәрбиеленген қазақ болса оны не дейді ол қазақ туралы әңгіме айтатын болса қазақ туралы сөз айтатын болса оның бәрін жаңағы сен баяғы қазаққа қарсы шықтың ә, қазақты сөйтіп жаңағы баяғы сен қазаққа қарсы тұратын адамсың сен пезер адамсың дейді ал енді мәшһүр жүсіп атамның мына үшінші өсиеті бар қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман келеді деген ол заман келеді алла жазса мынау ә, совет өкіметінің кезіндегі тәрбиеленген адамдардың бәрі бұл өмірден өтіп кетсе Э, одан кейін мына 30 жыл өмірге келген ұл өмірден өтіп кетсе сонда одан кейін бар, мына қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келет деген міне сол заман келет, алла бұйыртса ол заман біздің немерелеріміз біздің шөберелеріміз біздің шөпшектеріміз міне осылар алла бұйырса осылар келеді ал енді мынау жүйе өзгермей мемлекеттік тілді қазақ тілі деп шегелеп айтпайынша ә, мына қазақстан республикасының қазақ елінің мына шекарасын шегелемейінше ә, мына қытай деген мына орыс деген нәрсенің бәрін қоятын болсақ мына тоқаевты алып тастайтын болса тоқаев өз өмірден кететін болса биліктен кететін болса сонда мына мәшһүр жүсіп атамның айтқан сөзінің бәрі рас болып келер еді ал енді қазір біз енді сабырлы қазақпыз ғой сабырдың түбі сары алтын дейді қазақ иә біз әлі сабырмен тосамыз біз әлі қазақ ә, қазақ елінде әлі бейбітшілік болады деп ойлаймыз ә, мынау қытайда жаңа ашылып жатқан мына шекараны жабылады деп ойлаймыз ә, біз оған кәміл сенеміз біздің халқымыз оған ә, оны болдыруға жібермейді біздің же шекемізге тиіп болған біз орыстарды құшақ жайып иә орыс тілін білмесең нан тауып жей алмайсың деген мына қисық саясат ә, соның арқасында қазір міне қазақ өз өзіне жау болды өзінің тіліне жау болды өзінің тілін менсінбейтін болды ә, өз өзінен ә, ұялатын болды айнаға қарап біреулер айтады Э, мен қазақ емеспін мен американспын дейді э, сондай болғым келеді дейді біреу айнаға қарайды дағы э, мен қытайға тұрмысқа шықсам менің өмірім әдемі болады дейді оның бәрі не оның бәрі біздің қазақ елінің тәрбиесінің жоқтығынан егер де қазақта тәрбие болатын болса бұның ешқайсысы болмас еді біз мұсылман халқымыз дейміз біз мұсылман халқы арақ ішпеуші едік темекі тартпаушы едік біз наспай атпаушы едік біз даже менің қазақ елім қазағым біз шай ішпеген халықпыз даже міне біз соның бәрінен ажырап қалдық қазір соның бәріне міне жетілмей келатырмыз ал егерде ел болатын болсақ ел бесігін түзейді бірінші біз бесіктен бастауымыз керек бірінші біз балабақшадан бастауымыз керек отан отбасынан басталады дейді біздің үйімізде бейбітшілік болу керек біздің үйде ана тіліміз сайрап тұру керек міне сонда ғана біз мәшһүр жүсіп атамның айтқан сөзі қой үстіне бозторғай жұмыртқалайды деген заман бізге алыс емес алла бұйыртса алла қаласа сол заман бізге келеді ә, әзірге біз сабырлықпен осының бәріне көнеміз осының бәрін көреміз ал қазақ елім мына абзал бауырымның сөзін ұғыңдар Мұнау, ә, мынау ә, біздің қарындасымыз бар намысшыл қарындасымыз бар аружан деген міне абзал деген екеуінде бас әрібі адам басталады міне осы журналист жігіт қыздарды ұғыңыздар тыңдаңыздар Э, біз билікке қарсы шықпайық біз билікке бәріміз топталып ақыл айтайық ей жоғарыда отырған депутаттар ей жоғарыда отырған президент премьер министр сенатың бар басқаң бар ә, мына халқыңды тыңда мына халқыңды есті міне сонда біз бірлік бар жерде тірлік бар деген істі сондай мақалды ә, әдемі айтып кеткен біздің ата бабаларымыздың арбағы қолдап біз ата баба арбағының алдында ұятқа қалмайық біз қазақ мықты халықпыз біз инабатты халықпыз біз ақылды халықпыз біз сөз ұққан халықпыз біз ешкімге тимей найзаның үшіне үкі таққан халықпыз біз қонақшыл халықпыз міне біз қандай мықты халықпыз о соны біз ұмытпайық қазақ елім міне біз патриот деп сөйлемейік біз намысшыл бол намысты қолдан берме тарихыңды біл әдебиетіңді біл сал дәстүріңді біл соның бәрі мына намыс деген сөздің ішінде жатыр намысшыл болсаң сен соның бәрін оқып біліп миыңа тоқып аласың ал егер де патриот болатын болсаң онда біздің қазақ елінде іштенке болмайды біз егер де патриот деп сөйлейтін болсақ біздің жастарымыз қосылғанмен ажырасып кетеді міне патриот деген сөздің арты осындай мағынасы орыстың сөзінде дөрекі сөйлеу әкесіне қарсы шығу анасына қарсы шығу ол орыстардың қанында бар ал біздің қазақ тәрбиелі инабатты намысшыл сондай болған біздің қазақ бізді былай тәрбиелеген үлкенді үлкендей сыйла кішіні кішідей сыйла міне біреудің ала жібін аттама өтірік айтпа деп тәрбиелеген әкең жынды болса байлап бақ деген сөз бар қазақта дана сөз бар міне сондай сөздердің арқасында біздің қазақ мықты болған бізде түрме деген болмаған қарттар үйі деген болмаған бізде ажырасу деген болмаған міне біз жетпіс жыл орыс болып келдік 30 жыл мәңгүрт болып келдік ал енді көш жүре түзеледі дейді қазақта дана сөз бар алла бұйыртса алла қаласа мына мәшһүр жүсіп атамның айтқан сөзі бізге алла бұйыртса сондай нұрлы сондай әдемі сондай керемет біздің қазақ елі сондай болады ал жақсы абзал бауырым өстіп анау ә, елбасы сөйлей алмаған елбасы халқына жібере алмаған асыл сөздерді сен жіберіп отыр ә, әдемі әдемі сөздердің бәрін сен жіберіп отыр ә, сен мықты болуың керек мына әдемі сөйлеу ә, дана сөздерді айту халқымызға жеткізу соның бәрі әр қазақтың парызы иә қазағым біздің жеріміз қазақ елі біздің тіліміз ана тіліміз міне біз тәрбиелі болатын болсақ біздің отбасымызда тәрбие болатын болса қазақша мектепте тәрбие болатын болса қазақша онда біздің шаңғарағымыз биік босағамыз берік міне осындай керемет халықпыз біз осындай ә, дана халықпыз ал абзал бауырым иә отбасыңда бақытты бол ә, мынау әке болудың өзі де оңай емес әке асқар тау дейді әкенің жақындығы жездедей ақ дейді міне көрдің бе осындайдан алла тағалам сақтасын біз асқар таудай әке болайық ә, біз күшті болайық біз намысшыл болайық біз қазақпыз ал сау бол амандықта бас қосайық